को गले लगा के udah है आसमान में दिल में अरमा जगा Ingat neles nyawaku Iki sing pasta enteni Dino iki tak putino Ku yakin ku iso menang Wib dunia تمر بيه وهي دي الفرصة Lanek menang berprestasi Lanek kalah ojo frustasi Kalah menang tetep guyup Kita kalang sportivitas race for the stars. meraih bintang